მშენებლობის სტანდარტები იყოს უფრო მკაფიო, უფრო განსაზღვრული, მათ შორის უფრო მკაფიოდ გამოიკვეთოს უსაფრთხოების ზომები, ის ადგილი, სადაც ხალხი თავს იყრის, რომ სტანდარტები განისაზღვროს. გარკვეული ტექნოლოგიური ნივთიერებების გამოყენება ქმნის უფრო მეტ საფრთხეს. ეს არის პლასტმასი, ადვილად აალებადი ნივთიერებები